na gari mpaka kwenye bandari, makontena mengi. Kuna kiwanda kidogo kwa pembeni hapa, hajakaa sawa kujipaki freshi. Eh, eh, si yeye umetimba. kapanda juu Rie kwa mwenyewe jamaa wanashuka, go go go go go go go bele kwa wako na hawajaja, no discussion. Endapo yaani wamekuja kuua wasepe hivyo tu na wanakuta kila sehemu aliweza kupewa kazi, yani kila aliweza kupewa kazi ya kuweza kumwinda Song Sion alikuwa ni CIA, na kuliko akamatwa akiwa hai ni bora kufa ili siri ibaki vile vile isijulikane kwamba issue inapigwa na CIA. Kwa hiyo kwa sababu CIA wenyewe ndo aliweza kumtoa Song Sion, ilikuwa ni kwa jaribio la kumleta Japan na kutaka kuweza kujua je, ubongo wake unafanya kazi. Walipogundua kwamba data zote details zipo sawa, wakaona huyu atarudisha kumbukumbu na kuja kuweza kuzungumza siri yao. Sasa ni bora kumuua. Pigwa chuma mguu, akaleta bunduki kubwa. Haya. Rio kaamsha vita na CIA. Yupo mwenyewe. Rio acha! Captain, acha usiende huko. Hakunaga jina kwenye risasi. Niache. Anataka kumsaidia kijana wake kumzuia Rio asipambane na serikali ya CIA, asipambane na Central Intelligence Agency, lakini tayari kashaweza kupuli trigger. Vyovyote Rio atakufa. Wakati Okana kupandwa pili, anatafuta Minju ni sehemu gani alipo. Lile ni jambo likuruhusiwa kabisa kupambana na serikali kubwa kama CIA. Yaani mambo yalikuwa yakiweza kufanyika chini ya uongozi taifa fulani, jaribio fulani, lakini mwisho wa siku wanaamini nimefeli. Ile siri itakuja kuweza kufichuka kwa sababu walishaweza kujaribia wengi na pia walifeli. Binti anafika ndani kuita Minjun, Minjun haonekani. Semekana kwamba Minju niko hapo ndani na namsubiri. Kiminju kumbuka dhari kashaweza kutambua kwamba yeye ni wakufa. Binti akicheki kuna sauti kaweza kutumiwa hapa. Ikabidi kuisikiliza. Ni audio. Inasema kana Kana. Kana. Don't forget. Please. Never forget. Anasema usijokeza kusahau eneo ambalo kamwe hatuwezi kulisahau ni wakiwa katika kile chuo Karat. ndipo mali mahusiano yao kimapenzi yalipoweza kuanzia na hapa leo nafikiri ndio mwisho wa mahusiano. Hii ni message nzito ambayo iliweza kumuumiza sana Kana. Hakujua kwamba ina maana gani Song Shion kuweza kuacha ujumbe kama ule, sababu hata kuweza kuonana na binti aliamini pia kwa upande wake inaweza ikawa ni hatari. Kana akaweza kupoteza maisha, sababu yeye ndo target, ila kashaweza kupata kweli. Muda si mrefu ubongo unakwenda kufa, maisha yake na yenyewe pia lazima kuweza kutoweka. Hiyo ndo maana final life mwisho wa maisha ni kifo. Yote binti alikuwa akiweza kutafakari, kumbuka mambo mengi sana, mawazo kibao, mzuni mkubwa ukiwa umeweza kumjaa. Hamuoni Song, sioni ni sehemu gani alipo, lakini kaweza kutumia ujumbe tu wa audio, maneno mazito kwamba lile eneo asije akaweza kulisahau. Basi ndio ujumbe jamaa aliweza kuacha, wala kuna kingine, kitu ambacho kilimuumiza sana binti. Lakini muda huo kumbuka, nje mkali anapambana Rio, anapigana na serikali, anapambana na CIA kwa sababu ya Song Sioni Minjun. Binti ilibidi kuweza kutoka akiwa na huzuni mkubwa, ajui ni kipi cha kuweza kufanya. Lakini jamaa kwa mbali alikuwa amejificha hapa, hakutaka binti aweze kumwona. alikuwa ametulia hapa, anajua ni wakufa saa yote. Kuonana na binti labda angeweza kuhuzunika sana. Ni bora kuweza kufa kimya kimya, lakini kwa Rio mashine meisha, nazidi kuzitembeza. Kapunguza si hewa kutosha mzee, chapa chuma karibia wote. Kweli ujamaa na rungu. Je, wamekwisha wote? Hilo ndo swali la kujiuliza. Na kurudi kwake hapa <clears throat> alikuwa na sababu. Ni kufanya mpango kujua Minju na ataweza kumsaidia. <clears throat> Vipi? Anachungulia kama kuna yote ambaye anaishi Binti chini anazidi kuweza kuita tu Minjun. Hajamwona Minjun. Kana anabaki kwenye wakati mgumu. Ile sauti anapoweza kuita sio mbali na sehemu Rio alipo. Hata alisikia sauti kama kuna mtu anaita, lakini yeye kwa umakini kwamba kamaliza watu wote awa si yeye. Ilikuwa ni kosa, alipigwa chuma mkali. Yaani kwamba kupambana na CIA ni kitu ambacho kiwezekani. Wanachotunza ni heshima yao na ile siri sijikaweza kutoka. Waliojaribu kuweza kudhibiti na kutaka kuweza kuhakikisha kwamba ulimwengu mzima unajua nini Song Sione alichoweza kufanyiwa, wote walipoteza maisha. Siri kabaki hivyo hivyo, sababu hata Song Sione kufa kwake na maana kwamba anakufa na siri haitokuwepo, siri itabaki mikononi mwa CIA hata wale ambao watazungumzia kwamba nini kilichoweza kutokea, utakuwa hakuna uthibitisho kwamba kipi kilifanyika kwa wakati gani na nani na nani. Huna ushahidi, huna mshahidi, si yeye atasimama tu, na ukimfuatilia sana pia atakuwa ilo Kapteni Honda alishaweza kulijua, Asada pia alishaweza kufahamu kwamba kwa sababu amri ilitoka kutoka ngazi za juu, hawa wadogo hawapaswi kuweza kuzungumza chochote. Minjun alijua time is up, yeye ni wakwenda kufa. Weyo aliamua kujitoa tu, kitakachomkuta naamini ni kifo. So muda ubongo kwenda kufa ndo huo. Rio naye katandikwa risasi, sehemu mbaya kuweza kuishi ni ngumu. Hii ndo final life na hii ndo maana ya final life. Mwisho wa maisha hatimaye ni kifo. Minjini wote alikuwa akiweza kuhitaji. yani mkale binti anaweza kumuita saa yani kana. Wote alikuwa akiweza kuwapenda. Nafikiri wanaangamia siku moja. Eh, binti anabaki mwenyewe. Sababu yote alikuwa akiweza kuendelea binti huyu pia. Hakupaswa kujua kwa sababu angeweza kujiingiza kwenye ile swala na kupeleza nini ambacho kinaendelea, naye pia angelikufa. Kwa maana Rio alishaweza kumwambia Khan, ishu yangu mimi pamoja na Minjun usiingilie, kwa sababu sitaki nao ukaweza kuingia katika hii hatari. Alishajua hatari ni kubwa. Hii ndo hatima yote, na hapa ndo mwisho wa final life, na hii ndo maana ya mwisho wa maisha, kwamba kilichoweza kutokea ni vifo kwa pande zote mbili, Minjun aliweza kuwekewa seli za ubongo wa Albert Einstein genius ambaye alipoteza maisha mnamo mwaka 1955 na ubongo wake kuweza kutolewa kisirisiri kufanya majaribio katika ubongo wa binadamu wa kawaida ili seli zile ziweze kufanya kazi kama ilivyokuwa ikiweza kufanya kazi katika ubongo wa Einstein, lakini mwisho wa siku ilifeli, na pia ilifeli kwa kijana mwingine wa Kikorea ambaye alijaribu kuweza kufanyiwa jaribio hilo ndani ya miaka miwili, lakini baadaye pia ubongo uliharibika na kufa. CIA hakupata alichokuwa kiweza kukihitaji mpaka leo. Ni kitu ambacho ni impossible kutengeneza akili ya mtu mwingine ikafesi na kuweza kufanya kazi kama ubongo mtu mwingine alivyokuwa akiweza kufanya kazi. Ni kitu ambacho kiwezekani, majaribu au ah, majaribio tu ya kipumba pumbavu. Wewe tuishie hapa. Mimi nakusi usikose mashine zingine zitakazoweza kufata. Sayansi inakuwa ni tatizo kidogo, na hii sayansi ni mbovu mwanasayansi yote ni kwamba anaweza akakuletea shida ukaweza kuamini kila kitu kwamba kinawezekana. au ni watu ambaye hata kuweza kuamini kwamba Mungu yupo wanakwambia ni kitu ambacho kiwezekani Mwanasayansi sio kuweza kumwamini, maana yule anaishi kwa imani ya sayansi yake, kitu ambacho ni tofauti. Tukutane katika mashine zingine zinazoweza kufata. Hapa nikuambia kwamba sina la ziada, ndo mwisho wa Final Life episode ya mwisho kabisa ishirini huo ndo mwisho maisha, na hiyo ndo maana halisi. Iron inazidi kusonga mbele, nikwambia itaambatana na Daredevil na pia Luke Cage pia itakuwepo zote, kwa sababu zitakuja kuweza kusimama katika disi moja. Kwa hiyo zote tutazipiga kutoka Full Respective Family. Don't worry, The King. Sina la ziada, bye bye. Sikosi undercover pia na zingine mpya zinafuata. See you later.